いよいよ最後の曲となりました昨年度「ダサかっこいい」で大ヒットした USA ですこの曲は2018年に再ブレイクした DAPUMP の29枚目のシングルですノリがよく踊りたくなるような曲です皆さんもぜひ話題となった「いいねダンス」を踊ってみてくださいそれでは ありがとうございました最後 USA 元気に踊ってくださいました江東区立東洋小学校高等区立第七砂町小学校高等区立千元立川小学校葛飾区立細田小学校4番の合同の東京都吹奏楽連盟合同バンドでした皆さん盛大な拍手を今一度お送りください